¿A qué se debe este allanamiento hoy? ¿A qué se debe este allanamiento, magistrada? ¿A qué se lleva el allanamiento? No, ¿Eh? no podemos dar información. ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Ustedes saben? ¿Oyeron? ustedes. quemaron, la droga la pusieron, un saco, el perico, ¿quién es el perico ya? Pues a mi calle es una de ellas. Una ladrón igual que ellos. No, ellos vinieron a hacer un allanamiento ahí, se metieron para allá adentro, nos hallaron nada supuestamente. Hallaron, no sé si fue perico porque no me dejan entrar, pero eso es lo que hay ganando. Pues, eso fue ellos que lo pusieron. ¿Y qué más se llevaron? ¿Qué más se llevaron? llevaron el dinero. ¿Cuánto más o menos? Un millón y pico que teníamos de negocio. Le llevaron de número. ahí. Ese es el número. el Ese es el que le daba esos cuartos. No ¿El nombre es tuyo, Patricia Jiménez. No sé lo que más ahí. Pero el dinero sí se lo llevaron. Y eso del número. Y eso es lo que yo quería. Eso es lo que yo quería. tiene un número y es el 32. Y tiene la vecindad entera. Que él le, regala riega unos numeritos y de ahí cobra su chelito. Pero esta gente anda abusando. Esa fica que anda ahí, una ladrona, una corrupta. Ella No, no, no, en mi casa ella no rayó. Ella no rayó en mi casa.